Ты говоришь, что тофу на вкус, как сатана Ты говоришь, что выкинул весь тофу с окна Зря ты так, что за чудак Выбрасывать еду в двадцатом году Прежде чем в комментах книга давать. Попробуй этот тофу замариновать Попробуй просто взять и замариновать Попробуй